leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. To jest chyba moje trzecie podejście do tego odcinka. Jak znowu mi się skraszuje OBS, albo zaś mi się rozłączy dysk od kompa, to mnie szlak jasny trafi na miejscu! Ale wracając. E, gdzie jesteśmy? Byłem na... Byłem na zajęciach astronomii, potem przyszedłem tutaj. Więc zaczął ogarnąć jeszcze jeden stół astronomiczny i teraz tak. W tym oto miejscu, w, w zamku środku jest Harlow i jakiś list od Rokuda, który musimy zdobyć, żeby oficer... oficer... No ja trochę też. Żeby oficer Singer była w stanie wszcząć dochodzenie, bo inaczej oczywiście bez oficjalnego dochodzenia e, nasze kochane, przejmujące się wszystkim Ministerstwo Magii nic kompletnie nie zrobi w sprawie kłusowników. Tak więc trzeba sobie jakoś z tym radzić. Na własną rękę. E, I teraz tak. Musimy tutaj zgarnąć właśnie list, ale niestety okazało się, że e, nie dość, że jest tutaj list, to jeszcze kustownicy porwali wzniosło skrzydło. I teraz naszą rolą jest, aby ją ocalić. Cyk. Okej, okay, miło. Zobaczmy, co takiego się kryje tutaj. Tutaj trochę hajsiwa. Spoko. Tutaj pustawo. Na górze na mapie widzę trzech. Zaklęcie pokazuje dokładnie taką samą ilość. Zamroź czatownika, gdy przygotowuje swój atak. Okej. Okay. Tego jednego możemy się pozbyć tak po prostu. Hej. O nie! Nie! Kurde, tego nie przewidziałem. Oj! Jak sądzisz? Co powiesz na skrzyneczkę? Kurde! Nie przewidziałem, że, że ta, ta eksplozja go wywali poza ten mur. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, never mind. Wyzwania nie udało się zrobić, a pewnie było raczej dość łatwe. No, o, o, o, było, było, było. Dziękuję. Dalej jestem zdania, że to powinno być... Po prostu podchodzić, cyk. I koniec. No ale nie, musieli sobie z tego minigierkę zrobić. Mega głupota, ale... No niestety, ja tego nie programowałem. I hope Natty's having an easier time of it. Stary, tobie poszło właśnie no bardzo łatwo. Nie żeby coś. O, o, było, było. Tutaj i tutaj. I proszę, potrzebowałem pierwszego levela, żeby iść tylko z fabułą, ale dzięki temu, że mam już drugi, to jestem w stanie co nieco jeszcze tutaj więcej zgarnąć. Hajsu, szata i... I chyba więcej hajsu, bo hajs nie znika, więc pewnie e, Golda żeśmy zgarnęli sobie. Ko... Hej. You're going home in a wooden box! Levioso! Levioso! Levioso! Ha, ha. Time to teach someone a lesson! Glacier! Defender! Levioso! No bez jaj, serio? Tak co tak będą spamić tylko? A dam się trafić, zobaczmy co się stanie. Sam się odstawię. Okej, okay. nie chcesz? To żegnam. To mnie trochę irytuje, że niektórzy przeciwnicy mają konkretnie wpisane w kod, spamuj tylko i wyłącznie jednym atakiem. Przez właśnie jak się nie ma obok jakiegoś typa, który pomaga mi właśnie na przykład, jak ten, którego w sumie zamroziłem i rozwaliłem, rozwaliłem Defindo, e, który mógł mi właśnie, mógł faktycznie umożliwić mi walnięcie ich drętwotą, no to niestety bez takowego przeciwnika nie mogę takich wyzwań wykonywać. A to czasami mnie wtedy boli. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Niuchacza. Pówki. Okej, okay, dwa pówki i niuchacz. Dostawa. Cztery memortki. Ostrożnie. Trzy kukuchary. Sprytniejsze i wredniejsze niż się wydają. Uważać na pazury. Pięć olbrzymich purpurowych ropuch. Zawsze zakładać rękawice. Jeden testral, wiem, że jej widzicie. Dwa hipogryfy, mamy namiar, gdzie dorować parkę. Zero feniksów. Gdzie? Proszę, czyli mają, widzę, konkretną ilość przewidzianych dostaw, widzę. No ale oczywiście zwierzątek nie zamierzamy tutaj zostawiać. Zabieramy je ze sobą. Serio, powinna być opcja, żeby je wszystkie naraz tak zgarnąć. Okay, jeden, dwa, trzy. Do torby wskakujesz ty. O i takie taki fajnie, pokolorowane, pokolorowany. Znaczy pokolorowane, Jezus Maria. Eee, że umarszczenie ma takie nietypowe, to chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Taki mech trochę. Dosłownie, bo ma gorsze statystyki. Tutaj pusto. Tu jeszcze coś. No, A, tylko kasa. Też kto wie, może kogoś tu przetrzymywali, co z potem kapeluszu. No chyba, że ktoś lubi... Chyba, że ktoś lubi chillować sobie bombę będąc zam zamkniętym w celi. Wiadomo, każdy, każdy lubi co tam chce. Astrid, pilnuj moich zapasów, co? Są twoje, jeśli w tajemniczy sposób zniknę. Ten kłamca pozbawił nas naszej własności, więc wziąłem co mogłem i ukryłem tutaj. Dwadzieścia przeklętych lat, a potraktowano mnie nie lepiej niż tych granic, co są tu od dwóch tygodni. Manfred. Okej. Okay. Pewnie, nie do, pewnie miał na myśli Harlowa, ten Manfred. Ciekawe, czy Astrid jest jedną z e, tych kłusowniczek, które już pokonałem, czy... O proszę, jest jednak drugi ziomeczek. Come on. El loco more. Hurry! Tickets Ciekawe, czy celował w nas, czy może w hipogryfy. Jolo! <laughs> Niczym Harry Portier! Kurde, ale te pióra cudne. Nurkujemy i w górę! Must be returning from an unscheduled run. Ej, jak ja mam iść w górę? <laughs> czy, czy, to jest, czekaj, czy to jest zaskryptowane? Mogliby... Nie, dobra. <laughs> Nie, ja muszę tutaj konkretnie robić. A, nie mogę przyspieszyć, świetnie. Triggerem widzę przyspieszam. Okej. Okay. Co jest tam było? A, pod gałką opadanie i tak dalej, czyli tak jak na miotle. No, prawie, bo na miotle przyspieszam pod lewym triggerem prawym... E, bo teraz sobie chyba nic nie robię na górze. Kałamarnico, wynurzyże się! Byłoby tak fajnie, gdy nagle teraz się wynurzy. Być może, ale jeśli byłby to któryś z profesorów, to nie wiem, czy to byłoby odpowiednie. Eee, że wróć, nie wiem, czy to byłby dobry widok. It's incredible, isn't it? No taki lot na pewno jest niesamowity. Ja to tylko oglądam tak jakby trochę z góry, za naszej postaci, ale wyobraź sobie samemu tak polecieć. O, to musi być cudne uczucie. How exciting. <laughs> it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. <laughs> there was no need to worry. I had it all under control. Were you <laughs> able to Na Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. A czego you spodziewałaś, przepraszam bardzo? Say? that Rookwood's looking for a phoenix. <laughs> Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only no, dokładnie w tym miejscu w sumie. Puppy introduced us. Puppy tak mi się wydaje przynajmniej. of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. leci! I teraz co? Wzniósł... Jaki nowy przedmiot? Halo? Co to za... uprzedmiotowianie zwierząt. Kali. <gasps> Czy... Tak! Nowe gniazdo wyposażenia! Odeją! Nią! I cyk do, do capsakwy. No joj! Teraz mogę... He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a okay. moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the back chamber to discuss that and our next steps? Okej, okay, to od Figa na samym końcu ogarniemy, bo to jest bardzo coś mega fabularnego. Więc to raczej pójdzie na sam koniec. Zobaczmy. W cieniu rodowodu. Sebastian i Ominis ponoć pokłócili się w wielkiej sali. Lepiej sprawdzę o co chodzi. No, jestem też bardzo tego ciekaw. To jest zaginione dziecko. Niedola krzata domowego. To jest ze smykiem związane. O, to jest jedyna fabularna rzecz, tak naprawdę. Dostępna. E, trzy questy poboczne, tego na razie nie liczę, bo to jest coś, co muszę dosłownie na całej mapie znaleźć. Trzy poboczniaki, które mogę wykonać na już i jedna misja fabularna, ale myślę, że na razie zajmiemy się albo tym, tymi dwoma, potem ewentualnie z krzatem, ale na razie zobaczmy to. Bo to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. A słuchajcie, czekaj, czy Saba będzie miał coś nowego? Nie. Okej, okay, w takim razie poproszę mapę. Tutaj, to jest to od Nati, ale nie. Mapa Hogwartu. Wielka sala. Lećmy do niej. Dobra, pogadajmy z Sebą. Anything to do with the Dark Art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. No on jakiś sonar musi wypuszczać z tej różdżki, nie jestem niemal pewny. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this, better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? No jest mi to znane. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. <laughs> Ominous uh -huh. described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him, so? was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Aha, okej, okay. czyli cały ten quest polegał tylko na tym, no przyjdź, pogadaj ze mną i czekaj na sowę. Zajebiście. W sumie to ma, tako, to ma w sumie taką samą ikonę, więc być może to będzie miało taki sam efekt. No ale tu w razie czego mam jeszcze obok questa, więc tym się możemy też później zająć, ale na razie sprawdźmy tego questa od Nati. Dominus regarding Salazar Slytherin's Scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. <laughs> Come on, Seba! Dobra, ale pogadamy z Nati, zanim pójdziemy do Seby. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Okej, okay, porozmawiaj z panią Bickle. Why did he challenge that horrible man? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? um, he has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I, I'm afraid to leave in case he comes back home. Dobra, poszukamy go. Is there anything more you can tell me about Harlow? Ah, he's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature, vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he... He was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Żyj dalej. Masz dla kogo? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. No niestety. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Rebellion. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Hallow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Nie zastanawiacie ten wielki szkielet smoga leżący obok? Skąd się to wziął? Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Skąd się tu wziął szkielet smoka? I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. No akurat to, to że się nie zawahają, wiemy z, na własną rękę, no bo <laughs> próbował na, w nas miotnąć awadą. I zaraz, chociaż sobie dalej nie jestem pewien, czy chciał miotnąć w nas, czy może raczej w e, hipogryfy, no ale raczej w nas. for a fight. Expelliarmus! Momentum! Glacius! Momentum! Boom. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Gdzieś tutaj mam iść. O, jest torba. Revelio. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. No, a co przed chwilą zrobiłem? Archie went this way. Szkoda, że na minimapie te jego odciski nie są zaznaczone. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. Dziecko ciężko się pogodzi ze śmiercią ojca. że wyrodzić ojca, po prostu rodzica. Zwłaszcza jeśli na własne oczy tę śmierć widziało. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. O, to sral. They went this way. Ej, ty, w sumie? Jak już jesteśmy obok, Po czemu by nie? Arresto momentum. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i jesteś mój! Thestrals. They are beautiful, are they not? No. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was nine. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. No, ja jestem w stanie stwierdzić, że to prawda. Ja się nie mogę powstrzymać po prostu, nie? Jak już jestem obok. Zawsze to trochę expa idzie, nie? Rebellion. Plus później ewentualnie trochę hajsu. I będę chciał je oddać do tej. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. Arresto momentum. I still see him so clearly. You must listen. My father was a wonderful man. I Mm. let us keep moving. We must find Archie. Let's go then. Uh, let me guess, będzie w obozie. Idź do namiotu, okej. Okay. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Ej, ja już tu byłem poza nagraniem. <laughs> Kurde. Rozwaliłem ten obóz wcześniej. Ale ej, ale nie było tej akcji z namiotem. To po prostu było wejście i znalezienie tego. W sensie, wlazłem do środka, zabrałem rzecz i wyszedłem, a teraz jest jakaś osobna lokacja. What on earth? That complicates things a little. Ej, no, jak... Czy wy macie znajomości w ministerstwie? You don't think he saw it happen, do you? Gdzie on jest? Dziękuję. Catherine Hagarty. Oho, to chyba nikczemny wróg jest, mi się wydaje. Tego specyficzni wrogowie są tak oznaczani. Aha, tego nie zniszczę w taki sposób, okej. Okay. Czyli co, od tej strony jest przejście? Ja. Zwiadowca. Zwiadowca. Tak, nikczemny wróg, Katrin. I... Chyba kolejny zwiadowca. No. O, dobra, to będzie, ona będzie tam pojedynkowiczką. Dobra, może najpierw pozbądźmy się frajerów. E, kiedy rzuca redukto. No. O nie! Mm. Elo. No tak cię średnio słyszę przez te burze kolego, ale czekaj, jak przeminie, to ci zaraz cię uratować spróbuję. Gdzie jesteś? Dobra, gdzieś na dole. Schody, schody, schody, schody. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Kurde, gdzieś słyszałem ten głos, ale nie pamiętam teraz gdzie. Aloha Mora. O, mamy czerwone, mamy zielone. Siema. I'm Uncle Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Jest, dobra. Nie muszę go eskortować. Kamień z serca. Poważnie. Misje eskortowe to są jedne z najgorszych. I jeden z najbardziej irytujących zarazem. Dobra, już gra działa. Tak milczałem przez chwilę, bo nie wiem, czy czytał, czy nie. Oh, oh, mother, oh mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. E, zak zakładam, że gościu pewnie walnął mu po męsku awadę od pleców, tak więc... It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Dobra. Korzystając z okazji, że jest obok handlarz, to posprzedaję rzeczy, które są nieodkryte, Że zwolnić sobie trochę miejsca. Hello, Mr. Sammy. What can I do? Ta, a nie, to już ten. What do you have for sale? To już niestety powtarzają tematy. To jest dziwne, że za każdym załadowaniem tak. gry powtarzają się tematy w rozmowach. Mm, Myślę, że pójdziemy teraz do Sepka. To może być naprawdę intrygujący quest, bo skoro już poruszyliśmy temat jednego z zakręć niewybaczalnych, to być może będziemy w stanie się go nauczyć. A, czekaj, to nie to. To to. <laughs> Tutaj jest krucjo. Dobra. Sebuś, Sebuś, Sebuś, gdzie, gdzie ty jesteś? W cieniu nauki. S jest tak gry Sebastian chce się spotkać przed pokojem wspólnym Slytherinu, by porozmawiać o skryptorium Sliderina? Zlokalizuj na mapce. Tutaj. Dziedziniec... Dolne wielkie schody, wielkie schody. Chyba będzie najbliżej stąd mi się wydaje, ale to tylko taki mój strzał. Jestem prawie pewny, że minąłem się z tym pokojem wspólnym, ale nie wiem, czy po pierwsze użyłem Revelio, żeby zdobyć karteczkę na, na jego temat. I nie wiem, czy teraz w sumie też dobrze w ten płomień strzeliłem, no ale zaraz się dowiemy. Tak, trafiłem. Dobra. I tak, poskanowa poskanowałem tutaj. To już by mi wyskoczyło, <clears throat> że jest tutaj karteczka. No siema. Nauczył mnie Crucio. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Hmm. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Prowadź. No, <laughs> Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Czy Ominis? What are you doing here? A pogadać chcę. O skryptorium. Hello, Ominous. <laughs> Servus. What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. <sighs> I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? A scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. <laughs> okay. I hope I... we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, Confringo! three heads are better than one. It's two heads are better than one. What's happening? I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. No, <laughs> no muszę się zgodzić, faktycznie było. Dobra, zmienię sobie zaklęcia. Na górę Lumos. Na prawo Reparo. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Uuu, a no tak, przecież było powiedziane, że on jest wężousty. Chyba. E, muszę udowodnić, że mam rację, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie wiemy jeszcze o Salarza, Salazarze z liderinie wszystkiego. Napisałam do mego brata, wie już jak weszłam do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że, brak, że brat podąży moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka. Noctua Gaunt. Revelio. Hmm. Okay. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. No właśnie. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Znaczy wiesz, no samo bycie wężołustnym to jeszcze nie jest bycie czarnoksiężnikiem. It worked ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. <laughs> Between the two of us, I... Never mind. No właśnie, bo Minis nie wie o naszej zdolności. Lumos. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Okej, okay, tu są jakieś runy, widzę. Jest co? Jest taki niedokończony prostokąt. I to jest albo głowa byka, albo kot. The brazier. When the door closed, it lit up. Zamek Sliterina. The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. Aha, dobra, czaję. Okej, okay. dobra, czyli musiałem dobrze ułożyć, pewnie zanim by się obróciło. Jakby... <laughs> Gdyby, mnie, gdyby, mnie, gdyby się obróciło w pełni, to dostałbym działa od tego węża. A na szczęście <laughs> rozpracowałem to w miarę szybko. Rapapapapapap. Czekaj, tutaj też są drzwi. Okej. Okay. Jest wąż i takie kółeczko z rogalikiem. Another gate. Tu. Seems in the mirror, Sebastian. <laughs> o, wzajemne pancze, jak miło. Another dial solved. Revelius, Nice work. A tam też jest... O kurde, nie zauważyłem tutaj tej kartki. No, dawaj, dawaj. To jest który? O, numer dwa. Salazar Slytherin umieścił skryptorium głęboko pod Hogwartem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem jego potomkinią, a mimo to czuję się tu obco. Zapalenie koksowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadnę na duchu, dotrę do celu. Jedno wyzwanie po drugim. Aktua no, Gaunt. It mentions getting lost and being unwelcome. Lumos. Poor Aunt Noctua. Okej. Okay. Oj, o kurde, ej, czwórka? Niesamowite, ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę z tych kryptorium i odkryję nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Salazar Slidery miał wobec nas znacznie większe plany i jestem tego pewna. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Okej, okay, tutaj mamy co? Trójkącik i takie O z nóżkami pochylone. Zobaczmy, gdzie jest kolejna... Rebellion. Tu obok? To jest po drugiej stronie. A, dobra. Tak, tutaj sobie otworzyliśmy przejście do kolejnej. Tarczy wężowej. Czy jest tutaj kolejna? Jest kolejna notatka. Pomyliłam się przy tarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż. Chyba ugry... a nie ugryzła? Muszę... Ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. W skryptorium musi znajdować się dowód na to, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej niż no, Gaunt. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Okej, okay, ale kurde nie zauważyłem numerku. Który to był wpis? Do inwentarza szybki przeskok. To był który wpis? O kurde. Sporo się ta sakwa już powiększyła. E, trzy, 3, 4, 2, 1. Czyli 3 i 5 mi brakuje. Czyli to był czwarty chyba. A, A może trzeci? Never mind. Another, not the welcoming sort, was he? Tu. Okay. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Dobra. Światło, proszę. I lećmy tutaj. Yy, tutaj. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Eee, o kurde, jest krucjo na ziemi. Wygląda trochę jakby był wypalony magią. The gate think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. O, o, czy to jest... Czy to są kości jego ciotki, te krucjo, takie drzwi, holy moly. Jezu, jak się zląkłem! Straciłam nadzieję, jestem w martwym punkcie, słyszałam wrzask i widziałam udręczone twarze. Tylko zaklęcie niewybaczalne może mi otworzyć dalszą drogę. Nawet gdybym chciała je rzucić, nie ma tu nikogo, na kim mogłabym to zrobić. Salazar z Lideryn zaprawdę wymyślił podłe wyzwanie. W ostatnim liście do brata zaprosiłam go tutaj, a teraz, jeśli podążę tu za mną samotnie, będę odpowiedzialna za jego śmierć. Pomimo różnic między nami, nie życzę mu źle. Szkoda, że nie byliśmy w lepszych stosunkach. Omenes. her skeleton, and Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. No ja się też domyślam, że znaczy domyślam, no, bo w notatce będzie co musimy zrobić. Tylko pytanie, czy będzie wybór, kto ma to rzucić? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Spróbujmy. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. To płynne szczęście nic by ci nie dało, stary. Wyryty? Nie, to sobie wygląda, bo to wypalił, a nie wyrył. Ej, ty, w... A może to jest wy wyryte, też wypalone właśnie przez, przez nią? A nie przez Slytherina. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Sorry, stary, ale tu nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Albo rzucimy Crucio, albo zdechniemy z głodu. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. <sighs> it's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Eee... Uh, nie, ja się chcę nauczyć tego zaklęcia. Naucz mnie, ja rzucę na ciebie, naucz mnie, ale ty rzucisz je na mnie. Weźmy to na siebie. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Let's go. No, nie zepsuć tylko. Proszę, takie szybkie E trochę. Ready? I'm ready. Okej, okay, to wyglądało zajebiście. Widać z animacji roztapiania się drzwi. That pain, it was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. Szybki widzenia. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Revelio, I can't believe we're here. Skryptorium Salazara Slytherina. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwartem, w którym Salazar Slytherin spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań, jaką miał w tym temacie z innymi założycielami szkoły. Księga Czarów Slytherina. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let Rebellion. me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Daj, daj Sepkowi księgę, spoko, ale to za chwilkę. Cokolwiek było w tym kubku, ja bym tego nie pił, ale okej. Okay. Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Goderyka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność, ale on już uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, kiedy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat. Refleksji, których jeszcze nie ubrał w słowa. Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na, te, na korytarze pełne nieudolnych dzieci udających czarownice i czordziejów. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawię, że stwora w komnacie zmoży głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych ktoś, kto będzie, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i którzy jedynie splamiliby moje dziedzictwo. Cały ten ostatni akapit mówi o bazyliszku w komnacie tajemnic. Ale tego raczej nie trzeba mówić na głos, to było dość oczywiste, mam wrażenie. Sprawdźmy jeszcze tą księgę. Tej notatka. Aha, dobra, bo tutaj osobisty ten. Dobra, to jest to, co przed chwilą czytaliśmy. Nie, nie, nie, nie, nie, wracaj mi tam. Tutaj jest to. A patrzcie, to są takie dodatki poboczne, a to... E, czekaj, gdzie to jest? E, a ta notatka to jest ważna, bo mówi fabularnie, co zrobić, żeby przejść dalej. Księga Czarów literina, osobista księga czarów Salazara literina, napisana jego własną ręką, datowana na X wiek, przechowywana w tajemnym skryptorium Slytherina skrywa intrygujące, mroczne i potencjalnie zdradliwe sekrety. Proszę, proszę. Trzymaj Seba. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spell book? What I do with every book. read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about Revelio! I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We must swear never to do this again. Tak myślę, gdzie by wstawić to Crucio i chyba zrobię tak. Tutaj sobie wstawię Crucio zamiast Expelliarmusa, a tutaj zamiast Incendio właśnie wstawię sobie Expelliarmus, bo zauważyłem, że z Incendio korzystam naprawdę rzadko. I okej. Okay. Loch Slytherin. Best news I've heard all day. Szybkie fajerwerki na koniec, elo. Loch Slytherinu. Czas nam stąd iść. Ominous. about your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Okay. Czyli można powiedzieć, że rozstaliśmy się w miarę pokojowych warunkach. No ale hej, ja jestem bogatszy o nowe zaklęcie. Tego nie jestem w stanie niestety rzucić. Bez celu. Ale mogę je upgrade'ować. Ale to dopiero jak zdobędę level. Tak więc jeszcze troszeczkę poczeka. Ale z wielką chęcią zupgrade'uję sobie to zaklęcie. Dobra, no to co? Ja póki co lecę do pokoju życzeń, ogarnę sobie wszystkie brakujące roślinki, a później zajmiemy się misją od naszego kochanego skrzata. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!